up up بالا up prices went up prices went up price یعنی نرخ یا مبلغ prices حالت جمعشه went گذشته go یعنی رفتن در زمان گذشته up بالا prices went up یعنی قیمت ها بالا رفتند. Prices went up. Prices went up. I jumped up quickly. I jumped up quickly. I jump یعنی من میپرم. I jumped در زمان گذشته است یعنی من پریدم. Up به بالا یا بالا quickly یعنی سریعا quick یعنی سریع quickly یعنی به سرعت یا در حالت سریع I jumped up quickly من سریعا بالا پریدم I jumped up quickly I jumped up quickly